On trace une petite courbe qui descend tout en bas. Ensuite, une petite ligne au milieu. Et voilà la lettre F minuscule. Je suis la lettre F Regardez si c'est Le F majuscule. On fait une grande ligne vers le bas, ensuite on fait deux petites lignes, une en haut et une autre au milieu. Le F majuscule est fabuleux. Merci. Merci. La lettre F. F, F, la lettre F est une lettre fière. Elle débute le mot fermière et le mot fruit, le mot fourmi, c'est fantastique. C'est pas une lettre facile. Merci. Merci. La lettre F. F comme dans fromage, fourmi, fille, fleur, farine, fraise, la lettre F, la lettre F, la lettre F. Merci.